Salam sejahtera semua. Dalam video ini saya akan terangkan cara kita gunakan Encon untuk membuat analisis teks. Pergi sahaja ke website Encon ni ataupun kita boleh google saja Encon. Right? Dia ada uh, untuk Windows, Mac dan juga Linux. Um, yang uniknya tentang perisian ini, dia tidak perlu instalasi ataupun installation. Kita hanya download lepas tu dia akan dalam satu file. Contoh yang ni kalau saya dah download yang Windows ni. Kalau saya pergi ke desktop saya, yang ni lah file dia. Dia tak ada instalasi untuk... Uh, benda lain. Okay. So, kalau saya tekan ni. So, yang ni lah icon tetapi dia tidak dapat baca secara langsung daripada Microsoft Word. So, apa yang kita kena buat ialah bila kita jumpa teks yang kita nak tu, contoh artikel ini di uh, berita harian, kita kena copy ke dalam notepad. So, pergi ke Windows anda ataupun mana-mana cari notepad. Type the notepad. Lepas tu, copy semua ni ataupun copy daripada sini. Okay salin lepas tu letak dalam notepad kemudian savekan notepad ni contoh misal um, teks 1 umpamanya so kalau ada teks lain simpan teks 1 set 2 jangan kumpulkan sekali buat je satu teks set teks so that kita senang nak tahu daripada daripada mana sumber kita saya juga nasihatkan kalau kita buat analisis wacana semua ni kita copy juga link ni untuk rekod simpanan kita lah takut nanti kita tak ingat mana kita uh, dapatkan so kalau pergi ke ncon kita hanya perlu ke file, open file, cari sahaja teks tersebut. Contoh saya ada teks satu, Kalau ada teks dua, tiga, empat tu just tambah sahaja. Okay, just buka satu-satu. Dia akan buka. So dia boleh, bila kita buat analisis, kita boleh select saja. Contoh kalau nak cari dalam kesemua teks yang kita ada, kita just cari semuanya. Okay. So dia ada fungsi concordance dengan uh, word list semua ni Tapi yang paling popular kita gunakan encode untuk kira kekerapan So kalau saya pergi ke word list ni Kalau saya tekan start Dia akan keluarkan semua kekerap, uh, uh, ke senarai perkataan mengikut kekerapan dia Contoh dalam artikel ini dalam teks 1 Perkataan dan digunakan paling banyak Disusuli dengan bilik okay? So kalau saya nak tengok uh, dan ni Saya boleh tekan dan And then dia akan terus ke concordance Concordance dia akan susun perkataan tu di tengah-tengah. Kita boleh tengok cara perkataan tersebut digunakan. So dalam analisis teks ini berguna untuk kita tengok cara ataupun gaya penggunaan sesuatu perkataan ataupun ayat yang eh, sering digunakan berdasarkan kepada perkataan tersebut. Contoh kalau saya cuba sekali lagi, kalau saya pergi ke bilik, ah, yang ni kita akan nampak kan. So dia ada fungsi cluster atau engram juga. Ah, contoh saya nak cari bilik, saya search dia akan keluarkan kalau perkataan bilik yang ni yang selalu digunakan bilik PDP, bilik guru, bilik-bilik dan sebagainya so kita boleh gunakan yang ni untuk uh, kajian analisis teks kolokasi maksudnya perkataan yang sering ber -ber bersama dengan perkataan satu lagi okay? so cara kita nak save output contoh yang ni kita just pergi ke file save output dia akan save dalam bentuk result juga so kalau saya dah ada saya save so kalau saya pergi ke file tersebut Bentuk dia macam ni. Okay. Dia akan keluar output macam dalam bentuk teks ni. So, kita boleh uh, semak satu-satu. Dia ikut dia akan save output berdasarkan tab yang kita buka. Tadi saya buka tab uh, kekelapan. So, dia akan save ke kekelapan. Kalau saya nak save. Kalau saya nak save ataupun simpan yang concordance. Saya pergi ke tab concordance. Lepas tu, saya save output. So, mungkin saya saya tekan kat sini. Dua. Okay. Untuk perbezaan. So kalau saya pergi ke yang ni, nampak tak? Yang ni untuk concordance. Okay. Biasanya kalau kita dah save dalam teks ni, kita boleh juga simpan dalam Microsoft Excel untuk senang kita nak check. Okay. So itulah Encon satu perisian yang sangat mudah digunakan dan sangat efisien dalam membantu kita membuat analisis yang berguna contohnya kekerapan penggunaan perkataan dan sebagainya kalau kita nak set kriteria pun boleh so, kalau kita nak uh, perkataan tertentu saja yang dicari kita boleh load file kat sini tapi kita kena senaikan dalam notepad lah lepas tu kita letak contoh kalau kita buat kajian tentang uh, perkataan emosi emotive words so kita boleh letakkan perkataan tu so dia akan cuba cari dalam uh, teks kita Okay, so itu sahaja tentang Encon. Semoga ia berguna dan diharap anda selamat mencuba perisian ini dan jangan lupa subscribe.